Salutan ciui malmogli jeni vo die vie die kai hodi nokte mi simple vols paroli pri Christ nasko char morgao estos Christ nasko sed antol mi comenzos mi simple vols monte di ion al vi mi ricevis esperantan kristnaskan karton gi diras gaian kristnaskon am kai en la karto la bildo estas am la bebo jesuo kun dinasauro vi... se vi estus unu el tiwi am kristano kiu kredas ke la mondo nur havas 6 miliardo vi povas kompreni kiel estas dinasauro kun jesuo sel por tiwi aliai uh, mi ne Sed nun mi volas legi la enhavon de la karto, ĉar ĝi en Esperanto. Kara ivudia Dia familio, la plej aloga familio en la tuta mondo. Via beleco, via charmezzo. Ne, ĝi ne diras tio, chris naska in bon desiro in al viciui e la originala kai play bona sud kimrio. Nu, por tiwi, kiwi ne comprenas, mi lo in la stato nov sud kimrio sed la verino um kiu sendis chito un donacion al mi al Caraton um she lo just en sudikim rio nella malnova nella nova simple sudikim do tio signifas ke mi lo just en la play moderna versio de tio stato cer mi lo just en la nova sud rio um Do, tio, mi supposas, signifas che mi estas la plei mojosa el ni du, char mia stato estos pli nova, um, pli bella, cae ancau gi havas min, do, yes, mi simple volis diri tion. Do, morgao estos Cristnasco, cae mi fulgos al Tasmanio, sed nun mi volis demandi vin ciuen, io mette pri tio cion vi cutime faras dum Cristnasco. Exemple, mi convenas con mia familio, um, ili jetas lampoin en la arboin chara estas mute da arboi chira kal nia domo nia ru uh, domo um vi vidos modegal tion kion mi volas diri um kai estas a fakte ili lojas en la mezo de arbado do ne ne estas manko da arboi mi supozas um kai ni kutume simple sidas chira la tablo kai manjas um, porcajon um, kai poste manjos mute da cioccolato kai post tio, mi simple sidas con mia frato e kai video ludas io de ne vede tio un mute o che mi esse sen fano a um, mia panio pli um mi suppose vigle prilaboris il feston. sto festo ci facte um a chetis donazzo in kai um circa o i per uh, papero sed ne plu ci simple per gin kai diras Yen la via, la via, kai la via. FURFIKIDZU! <laughs> Do yes, tio esos tio kio casus al mi cae vrishaine vi vidos gin morogau cae mi filmos gin, ser mi facte alterijos, au surterijos en Tasmanio, ium ke vina do tio estos ium feca afero cae mi devas flugi de Sidneyo al Melbourne kai poste al Tasmanio mi posis flugi rekte de Sidneyo al Tasmanio, ser mi electis la alian voyon cae ji estos pli cipa Kai nun mi pensas ke mi fadis grandan eraron, ĉar fakte necesis almenaŭ tri horoj pli do. Mi estas stultulo tiu rilate. Um, do yes, jen ĉio mi simple volas demandi vin pri tio kion vi kutime faros kaj kion vi vere faros. Eble vi havas grandajn grandiozajn planojn pri ĉi tiu kristnasko. Diskonigu ilin sube kaj se vi ne festos kun iu kaj vi estas sola kaj vi simple sidos en via domo kun kuko kaj um, cantos al vi mem, cae simple sidas cia cae diras Bon desiro in al mi Vi povas padu to preni in la commentaio sube cae mi donos al vi bon desiro in se vi volas sed yes, jen cio! Se vi shatis citi un filmeton, shatu gin discor Oh feck, mi just batis min! Disco nigu gin abonu mian canalon! Cae mi vidos vin ciu in la verota filmo, cae se vi ne tie, mi trovos vin, cae... Avo Frosto, montros al vi kio vere okazas en la norda polo. <laughs> kai kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon kaj tuj estas en tri tempo ankoraŭ komencanto Chris Pedu, Craig Robertson, Jimmy Ante, James Harlan, uh, Ludisto, magrita kilback jason Knuckles, Robert Nielsen, Robert Paul, Sarah C, Shane Powell, Tommy Lindsley, Andy Martinez, kai you know who. Kai vere mi ne scias kiu vi estas. Kiu estas you know who? Sed